Записываешь? Bom dia! Meu nome é Oksana. Sou russa, moro em São Petersburgo. Eu estudo português três meses em Brasil School com Anicas. Eu faço aulas online, é muito interessante e divertido. Eu adoro o Brasil e cultura brasileira. Rio de Janeiro é sempre no meu coração. Eu quero falar muito bem. Muito obrigada, Brasil School. Beijo, minha linda Anicas. Tchau, tchau.